Embala água na ladeira sem poder subir. Oh, minha Santa Bárbara, vem me acudir. Bem-vindos ao nosso jardim. Esse aqui é a nossa hortinha. Vou mostrar um pouquinho para vocês do trabalho que a gente está fazendo aqui. É, essa horta já está aqui há algum tempo, desde o início do projeto. E a gente agora está revitalizando ela. E o nosso objetivo é transformá-la no máximo de produtividade possível. Né? Por enquanto ela ainda está meio assim, começando a crescer, as plantinhas ainda estão muito pequenininhas, mas a nossa ideia é transformar esse espaço, usar todo o potencial que ele tem, para ele ser o mais produtivo possível, para a gente conseguir, é, pelo menos, diminuir um pouco da, das, das, compras com alimento. Né? Aqui são as nossas couve-flores já crescendo. também bem bonitas. E a ideia do nosso jardim é, a gente quer que as pessoas da comunidade, os voluntários que vêm para cá, que eles possam participar é, da atividade, enfim, participar um pouco do que a gente está produzindo aqui. Então o que a gente quer também é transformar, é, que esse espaço sirva de passagem para todo mundo e que eles venham desfrutar e aproveitar também do, da, da horta. Né? Então a gente está querendo criar alguns espaços de, de contemplação, que a gente chama, com banquinhos, com flores. A gente quer trazer mais flor para cá, trazer um pouco mais de vida, de, de cor e, e de amor e de carinho. Na verdade é o que a gente quer com esse jardim, é produzir a nossa comida, o nosso alimento mas sempre na base do, do, amor e do carinho, porque as plantas são muito sensíveis. Então, aqui a gente tem algumas voluntárias trabalhando, cuidando das nossas plantinhas cortando as folhinhas. É, aqui a gente vai, nessa cama, por exemplo, uma das coisas que a gente vai fazer é fazer um teste da, com, com, a terra, com o solo. Ah, aqui nessa região, como era uma fazenda de cacau, a tendência dessa terra é ser muito ácida. Então aqui nessa cama a gente vai fazer a correção da acidez e vamos fazer alguns testes. Vamos plantar as mesmas coisas dos dois lados e vamos ver qual que, que dá melhor. Então esse espaço também é para a gente experimentar e a gente entender um pouquinho melhor qual é a melhor forma de produzir e transformar esse espaço é, no mais produtivo possível. Né? Esse aqui é a nossa, o canteiro que a gente chama de pizza. E a gente vai fazer, é, vamos, vamos plantar aqui no formato de pizza, vamos colocar algumas flores no meio, depois a gente mostra para vocês como vai ficar. E ali atrás a gente está criando um espaço para as crianças, que a gente está chamando de o cantinho das crianças, porque é um dos objetivos, como eu falei, é, é a gente incluir um pouco mais as pessoas da, da comunidade na, na, na horta e na, na produção dos nossos alimentos. E as crianças são super bem-vindas, então a gente é, daqui a algumas semanas a gente vai começar a planejar algumas atividades com elas e a gente vai um humanizar um pouquinho esse espaço. Ontem já aconteceu as primeiras oficinas, elas já estão pintando os banquinhos e começando a ocupar o espaço da horta. E a gente vai querer, a gente vai fazer atividades regulares, uma ou duas vezes por semana, para trazer as crianças para participarem do manejo, cuidarem da horta e ter uma relação é, mais próxima com a produção do alimento. Essa é a área do composto. Essa é a composteira que nesse momento está é, desativada, que já está esperando para virar terra, está em processo de decomposição. E essa aqui é a que está ativa. Então a gente, é, todos os voluntários que participam, o pessoal da cozinha, traz os alimentos orgânicos para cá e a gente vai montando as camadas que a gente chama de camada da lasanha. Então a gente bota uma camada de, de matéria orgânica, do lixo, e a gente cobre com a folha seca, sempre deixando o mais coberto possível e a gente ainda joga um pouquinho de, de serragem para evitar a umidade e o cheiro, e, enfim. Esse é o, o processo da nossa compostagem que é bem legal. E aí no futuro a gente vai, assim que essa daqui tiver em, em acabar o processo de decomposição, a gente vai usar essa terra para plantar. A maioria das nossas, dos nossos canteiros estão sendo produzidos com essa terra de composto. Então é uma terra bem saudável, bem, bem cheia de nutrientes para as nossas plantinhas. Então aqui desse lado a gente tem a, o nosso greenhouse, que é o lugar onde a gente produz as nossas sementes. Então aqui os bebezinhos, aqui a gente tem um tomate que está em, em, recuperação. Várias dessas plantas que estavam aqui, elas estavam sentindo muita... Elas estavam bem, bem sensíveis, né? bem tristinhas, como eu falo sempre. E elas estão precisando de um pouquinho de atenção e de carinho. Então uma das coisas que a gente tem feito nessas últimas semanas é, é dar atenção para as plantas, vir cuidar um pouquinho porque elas estavam bem abandonadas no, no início do, do, projeto. Então agora o que a gente quer é dar, fazer, dar esse cuidado mesmo para elas reagirem. esse é um tomate que está se recuperando aí, e a gente está bem feliz, ele já está começando a dar corzinha, está em processo de recuperação. E aqui do lado então estão as nossas, a nossa greenhouse, com as nossas mudinhas. A gente hoje vai fazer mais um monte de bebezinho aqui, vamos plantar algumas sementes. E esse é o lugar onde a gente guarda as nossas ferramentas de trabalho. Aqui a gente está produzindo algumas frutas, algumas frutíferas, para levar para o segundo projeto de, de agricultura que a gente tem aqui na aldeia, que vai ser lá em cima, que a gente vai mostrar para vocês depois, que é... A gente vai fazer, produzir agrofloresta e uma nova, uma nova horta em forma de mandala. Então a gente já está começando e a gente vai plantar muita frutífera também. Então aqui a gente tem algumas mudinhas de mamão, é, de graviola, estão aqui esperando para ser transplantadas. E essas outras aqui são os nossos bebezinhos que estão esperando para ser transplantados para os canteiros. Então a gente está preparando aqui, a gente vai plantar agora daqui a pouco várias outras sementes aqui nos sementeiros. E aqui estão os nossos sementeiros de, de bambu, que são os que a gente são os nossos xodozinhos. Mostra aqui os nossos bebezinhos alfaces. Super verdinhos, já esperando para ir para as camas, para serem plantadas. E virar alimento para gente. Então, aqui a gente preparou a terra com terra comum, estrume de vaca, é, a composta que é a terra que a composteira gera e fibra de coco e misturamos para ter uma terra mais adubada, mais fértil. Daí a gente está colocando aqui na sementeira, que é esse lugar para plantar sementes, né? Colocamos a terra e agora estamos colocando as sementes para para elas crescerem, depois que elas começarem a crescer, igual essas daqui, a gente planta ela nos canteiros. Uma das coisas que a gente está pensando agora é criar um planejamento das coisas que a gente consome aqui, que é um dos objetivos. O que a gente quer é poder produzir o suficiente para diminuir, é, para alimentar os voluntários pelo menos. Então a gente quer aproveitar esse espaço que tem, para transformar ele no máximo de produtividade possível e a gente poder replicar e aí pensar em aumentar os espaços de, de, de plantio, né? Então agora a gente está fazendo um grande planejamento de consórcio e de rotação de plantio é, baseado nas coisas que a gente consome aqui normalmente. Então a gente está fazendo a lista de quais são os alimentos que a gente mais consome para plantar o que a gente vai consumir. Então essa é a nossa proposta. se a gente tiver esse planejamento pronto, aí vai ficar mais fácil de replicar e de, e de triplicar o tamanho para a gente conseguir alcançar é, o consumo de, de todas as pessoas que passam por aqui, pelo menos aqui na, na Casa dos Voluntários. Essa é uma das do, dos experimentos que a gente vai fazer agora. A gente tem também o banco de sementes, que tá, a gente está produzindo sementes crioulas e orgânicas, e a gente vai plantar aqui também. Então a gente está com, com ideias de se contactar, se entrar em contato com os guardiões das sementes, para a gente conseguir trazer só semente orgânica, semente crioula, para plantar aqui na nossa horta. Por enquanto a gente ainda está em processo de adaptação e de transformação, e mas a gente tá indo, tá, tá crescendo, as plantinhas são bem bonitinhas e estão reagindo bem. Hoje vamos plantar os bebês abóbora aqui, diretamente no mato, sem composto, sem nada, para ver como vai, como vai crescer. E é uma planta que deveria resistir, então normalmente não tem que colocar tipo composto, colocar no canteiro para proteger. Então vamos ver. E vamos experimentar também de, de plantar os outros no canteiro e diferentes canteiros para ver como, como vai crescer. É um outro experimento que a gente está começando a fazer. A gente quer ocupar essa área. Essa área aqui é uma área de passagem que conecta essa, a entrada aqui da, da casa principal e a casa dos voluntários com a cabana, que é um espaço coletivo da comunidade. Então aqui é um espaço que sempre passam várias pessoas. a gente está querendo aproveitar o lado de cá para fazer alguns experimentos de, de plantação mais selvagem, sem estar tá dentro de canteiro. Então a gente plantou aqui algumas abóboras, e a gente vai plantar algumas das outras sementes que estão sendo produzidas no nosso banco de sementes. Vamos plantar mais flores, vamos trazer girassol. E a ideia é que esse espaço fique bonito e comestível também. E para as pessoas que passem aqui se sentirem convidadas a entrar e, e desfrutar e, e, fazer parte da, da horta também. É uma das coisas que a gente quer. Então, ali estão as meninas fazendo o manejo. Uma das coisas do, do manejo da, da nossa horta, que são mais importantes, é, é esse cuidado, esse, esse trabalho da, da, sutileza, do cuidado de colocar as folhas. Então todos os dias a gente vem para cá e, e, e, toma conta mesmo das plantas. É Uma das coisas importantes que a gente que a gente acha é esse cuidado especial com as plantas, dando atenção, dando amor e carinho. Então todos os voluntários que, que vêm para cá, eles é, a gente dedica um tempo a esse cuidado especial, esse olhar mais, mais sutil e, e amor e carinho para as plantas, que é o que faz a diferença no nosso projeto. É o nosso diferencial, na verdade, é esse amor e esse carinho que a gente está tentando colocar nas plantas, que, que, com certeza vai, vai produzir muito melhor e elas vão responder muito melhor. é, é isso. <laughs> Vamos plantar as sementes, bebês! <laughs>